this is a humming beat. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde das eine richtig Schweinerei. Das riecht da drüben wie eine Lackiererei. This is a harmony beat.